Ingat karomah itu artinya keajaiban dunia Keajaiban dunia itu ada tiga Pertama mukjizat Dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul Yang kedua karomah dan itu dimiliki para wali-wali Allah Dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Dan yang ketiga sihir Dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun bomo dan yang sejenisnya lah Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada Asyik Abdul Qadir Ja'ilan. bahkan ini pun dikatakan oleh Iz bin Abdis Salam innahu lam tatawa lam tatawa tara karamati ahadin karamatu ahadin minal masyayikh illa Syekh Abdul Qadir Jailani fa inna karamatihi nukilat bitawatur tidak ada satu pun berita yang masyhur dari para ulama dari karomah-karomah para masyayikh yang lebih masyhur yang banyak diceritakan manusia melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengakuan ulama besar Al-Iz bin Abdi Salam itu bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa ingat kalau sudah Imam Zahabi yang bicara berarti orang ini bukan kaleng-kaleng orang ini orang betul ya. kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani dia mengatakan al syaikhul imam al-alim al zahid al-arif al-qudwatu syaikhul islam Alamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Salih Abdullah Al-Jailani Rahimahullah Ta'ala Kata Imam Zabi Abdul Qadir Jailani adalah seorang syaih Seorang imam Seorang alim Orangnya paling zuhud Paling cerdas Dan layak diikuti kehidupannya dan dia Syekhul Islam dan dia memiliki alamat wali-wali Allah Muhyiddin penghidup agama kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kana Syekhu Abdul Qadir jailani mutamassikan biqawanini syariati yad'u ilaiha ila akhir qawlihi ibn Hajar jadi Ibn Hajar al Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Ma'ruf ibnu Qudamah dia mengatakan dakhalna Nabi Baghdad sanata ihda wa sittin wa khamsu mi'atin aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah fa idha Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wa stiftaan ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad amalan orang-orang Baghdad fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani lihat pujian yang luar biasa bahkan Ibnu Kathir juga memuji beliau dan mengatakan kana fihi tazahhada kathir beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak dan banyak lagi tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja Taib, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif banyak karyanya di antaranya dia mengarang kitab Ighathatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin kemudian adabus suluk kemudian tuhfatul muttaqin wasabilul arifin kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah gunyah li talibi tariqil haq kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah futuhul ghaibi kemudian juga fathur rabbani fathur rabbani ma'ruf kemudian juga kitabnya at-tariqu ilallah dan banyak lagi kitab-kitab beliau artinya beliau memang produktif banyak karya luar biasa lah sebagaimana para ulama yang lainnya ikhwatul fidin muliakan Allah azza wa jal Syekh Abdul Qadir Jailani ini meninggal ayahnya ketika baru meninggal baru berlahir beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya sering saya ulang-ulang banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? ibu-ibunya Imam Syafi'i dicetak ibunya Imam Ahmad yang cetak ibunya termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya karena dia terlahir yatim ibunya adalah wanita yang sangat salihah dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali artinya dia seorang Husainiyah wanita dari ahli bait keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an lah Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran di Iran ada tempat namanya Jailan maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan maka disebut Abdul Qadir Jailani karena dia orang Jailan dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu dan itu bukan kota para ulama' Jailan itu bukan kota para ulama sehingga Syekh Abdul Qadir Jailan tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li talabul ilmi, berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia. Ma'ruf Baghdad itu. Ya. Tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar, tentara Mongolia maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah dan ketika itu memang kondisinya sangat sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huru peperangan di mana orang-orang Antokia, orang-orang Sadibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para talabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala ketika usianya 18 tahun kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang ya. Anda bisa bayangkan besar-besar di jalan tuh tua-tua di jalan ya. 33 tahun coba bayangkan ini pondok Jabal Uhud nih tiap minggu dijenguk Kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia enggak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat talabul ilmi kata Imam Syafi'i tuluz zaman. Lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'ammul tapi ta'alum bukan ta'amul bukan dipikirkan tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni bukan tapi dengan cara belajar salah satunya diperlukan tulus zaman panjangnya waktu maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis macam-macam dikuasai makanya kemudian tadi disebutkan oleh Syekhul oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah Syekhul Islam karena dia bidang semua ilmu syariat. Masyarakat muslimin ada cerita yang menarik. Ah, di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. Besar 40 dirham, ikhwan. Arba'ina dirhaman itu besar karena satu dirham itu Empat gram emas lebih ya satu dirham itu kalau satu gramnya itu anggaplah satu juta berarti satu dirham itu empat empat juta kali empat puluh kan begitu ya kan besar lumayan kan ya? ibunya memesankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani la takdib ala ahad la takdib ala ahad jangan kau berdusta kepada siapapun jadi anak yang jujur dipegang itu wasiat ibunya itu berangkat dia dari Jailan menuju Baghdad Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad tak bersama para pedagang para pokoknya rombongan gitu ya, bersama yang lainnya Allah takdirkan di tengah jalan dirampok datang para perampok ini perompak padang pasir ini ya bukan bajak laut bajak padang pasir ya karena di padang pasir kan jadi dikepunglah itu orang-orang termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang orang itu diambil namanya rampok, yang rampok lah kan diambil barang. Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Indi arba'ina dinar." Ngaku pula nih. Saya punya 40 dinar. dicari nggak ketemu ya. kamu bilang kamu punya uang 40 dinar kata Syekh Abdul Qadir Jain iya saya punya 40 dinar mana uang itu akhirnya dicari-cari cari-cari ketemu ini ketua rampok ini heran biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang pasti tidak akan ngaku tuh Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta. Walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar? 40 dinar itu." Maka dia mengatakan, karena aku sudah berjanji kepada Allah kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri Allah aqdhib ahadat. aku tidak mungkin dusta kepada siapapun termasuk kepada kamu wahai para perampok dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis ketika itu dia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya merampok tobat karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani karamah ikhwan ya masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota kota yang metropolitan bahasa kita semua serba mahal ya. sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu ikhwan. Dijelaskan bahawa gini. Jadi disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Da'ilut Tabaqat Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah habis bekas sama sekali nggak ada nggak ada yang dimakan akhirnya kemudian dia pun mem, mem, apa namanya selalu datang ke sungai jadi sungai itu di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar orang-orang pasar itu itu kalau tidak laku maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar dia nunggu di situ jadi kalau ada sayur yang dibuang maka dia kutip, dia bersihkan, dia bawa pulang, dia makan. Sampai suatu ketiga, memang lapar betul. Maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat dia punya izah yang kemuliaan, dia tidak mau minta siapa pun, tidak mau jadi pengemis mananya. Lah, suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang. bertiga hari berturut-turut datang ke situ sudah nggak ada datang ke situ sudah nggak ada akhirnya dia tiga hari tidak makan hanya minum lemes hampir mati paksalah kemudian dia duduk di majelis yasin lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas sudah sudahlah dah pasrah mati matilah kan begitu kelaparan rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang dimakan di hadapan dia ditengokin setiap dia makan roti Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga nama orang lapar lihat orang <laughs> lihat orang makan ikut lapar kan gitu kan tengok dia makan mangap juga tengok dia ngunyah ngunyah juga padahal nggak ada yang dikunyah orang laparnya seperti patah morgana kan itu dilihat akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh ya, didekati akhirnya dan ditanya kamu ini siapa ya. dan dari mana kemudian dia mengatakan ana Abdul Qadir dari Jailah Peranjat anak muda ini dan mengatakan saya juga dari Jailan sama dengan kamu siapa namamu tadi Abdul Qadir siapa nama ayahmu si Anu siapa nama ibumu si Anu mana kampungmu ini gitu langsung gemetar orang ini ya. dan mengatakan sesungguhnya ibumu itu menutup menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti aku sudah putus asa mencarimu sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga tapi aku takut mengambil uangmu sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurah rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu wahai Abdul Abdul Qadir ini uang yang dititipkan ibumu kepada ku ambillah tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah ku makan ya. lihat bagaimana kondisi Syah Abdul Qadir Jailani ini tolabul ilmi namanya ya kelaparan gitu mana ada di Jabal Uhud kelaparan yang ada dibuang-buang tak habis lauknya masih banyak kan itu ya kenapa Dah makan nampak lagi di warung <laughs> Tolabul ilmi sekarang dipenuhi makanan bukan dipenuhi ilmu. Di lemarinya bukan kitab Indomie. <laughs> Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala kesabaran dalam menuntut ilmu. Ada kisah yang menarik juga ya kawan. Disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan dengan iblis. Debat dengan syaitan dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani sampai Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullahu taala mengatakan ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan bagaimana kisahnya dijelaskan suatu ketika beliau mengatakan saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali ala harri fi ba'dil asfar panas sekali tiba-tiba ketika panas terik itu kan karena matahari memancar luar biasa tiba-tiba ada awan awan itu menaungi kepala menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku kata Syekh Abdul Qadir Jailani nada munadin tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana ada yang menyeru dan mengatakan ya Abdul Qadir ana rabbuk wahai Abdul Qadir Jailani saya adalah rabbmu maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah melihat ke langit dan mengatakan antallah la ilaha illahu Apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembah berhak disembah kecuali dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan ana rabbuk saya Tuhanmu. Ana rabbuk saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya setelah dia mengatakan ana rabbuk wa qad ahlaltu laka haramtu alayka ya Abdul Qadir. Saya Tuhan wahai Abdul Qadir Aku telah halalkan Yang sebelumnya ku haramkan kepadamu Maknanya semua manusia haram melakukan ini kau halal Semua manusia haram memakan khamar kau halal Semua haram berzinah kau halal Pokoknya seperti itu Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata Aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu maka dia mengatakan Kadabta ya adu Allah Kadabta ya adu Allah dusta engkau wahai musuh Allah bal anta syaitan engkau bukan Tuhan kau adalah syaitan fatamazzaqatil kasham tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah menyebar ya lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan ya Abdul Qadir najauta minni bifiqhika fi dini wahai Abdul Qadir engkau sudah selamat ya. najauta mini engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agama laqad fatantu bihadal hilah qablaka sab'ina rajulan sungguh sebelum itu kata syaitan aku sudah memuji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama kalangan zuhad dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu katanya ya. lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa tidak mungkin kenapa kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kadab terdusta kamu karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya ketika ditanya maka dia mengatakan araftu annahu syaitan kenapa aku tahu dia syaitan karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu maka dia mengatakan li anna ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlila wa la tahrim tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mungkin kalau kemudian dalam dunia tarekat ya di mana orang itu kalau sudah tingkatan makrifat tingkatan makrifat sampai meyakini adanya hululiyah manunggale gusti itu ya bahwa Allah itu betul-betul menyatu dengan badan tiba-tiba kemudian seseorang boleh tidak melaksanakan sholat boleh meninggalkan zakat boleh meninggalkan puasa boleh tidak haji karena alasannya Tuhan sudah menyatu anak anta anta anak bahasanya <laughs> saya kamu kamu saya katanya bingung dia mana mana saya mana Tuhan karena menyatu masalahnya ya. makanya terkadang makin makrifat itu bukan makin baik makin bejat kan begitu karena dia meninggalkan sholat dia meninggalkan apapun ketika ditanya kenapa anda tidak sholat siapa bilang saya tidak sholat bukan Allah yang mengatakan inna sholata li dhikri sholat itu untuk mengingat diriku jadi kalau aku sudah ingat Allah aku sudah sholat katanya karena solat itu untuk mengingat diriku apalagi kemudian Allah berfirman u'budullaha hatta ya'tiakal yakin sembahlah Allah sampai yakin aku sudah yakin ngapain aku nyembah katanya kan nah kan kacau ini kalau sudah Quran dipelintir-pelintir padahal yang dimaksud sembahlah Allah sampai yakin maksudnya sampai ajal yakin di sini maknanya ajal kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dan ahli tafsir yang lainnya sembah Allah sampai mati bukan sampai yakin artinya kalau sudah yakin tidak perlu sembah gitu ya nah, itu kebelinger itu Masyurul Muslimin jadi Syaitul Qadir Jailani mengatakan apa? dia mengatakan bahwa setelah Rasul tidak ada yang menghalalkan tidak ada yang mengharamkan makanya dia mengatakan kepada syaitan ya kadab tadusta kamu enggak mungkin halal bagiku haram bagi orang lain atau sebaliknya kan itu Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari silah maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, ketika Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah. Yang kedua, bagaimana ketika Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan dari sini salah kata Imam Ibn Taimiyah aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana disebutkan Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Madariju Madariju Salikin fi Iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani Walaupun dia sudah Sudah menjadi ulama besar Tapi dia dikenal keberaniannya Lau matala'in Tidak peduli orang dia Dia tidak takut kecuali kepada Allah Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun sampai kepada penguasa dia tidak takut ya. ya dan dia suatu ketika jadi suatu ketika salah satu khalifah Abbasiyah itu bernadar nadarnya seperti ini saya akan beribadah kepada Allah di waktu di mana manusia tidak ada yang beribadah gimana caranya coba saya tidak akan saya akan beribadah di waktu di mana tidak ada satupun manusia yang beribadah kira-kira kapan tuh <laughs> mana bisa ya kan? satu dunia ini manusia pasti ada yang beribadah kan begitu ya nggak di sini ya di sana nggak di sana di sana kan gitu ya kapan waktunya coba mana kita tadi tahu sampai bernadar seperti itu saya akan beribadah di waktu manusia tidak ada yang beribadah mustahil ya karena setiap detik setiap menit itu pasti ada orang beribadah di mana-mana entah di sini tidak ada di sana ada di sana tidak ada di sana lagi ada di Indonesia tidak ada di Mekah ada di Mekah tidak ada di Yaman ada kan begitu sulit kita ini kemudian menentukan waktu di mana manusia tidak beribadah dia beribadah akhirnya para ulama di zaman itu berkumpul memberikan fatwa bahwa khalifah harus bayar kafar karena mustahil beribadah di waktu di mana manusia tidak beribadah khalifah harus bayar kafar kafaratul yamin puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan sepuluh fakir miskin tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak ya. kamu harus tetap beribadah di di mana manusia tidak ada ber tidak ada satupun yang beribadah dengan ibadah yang sama dengan kamu kata Syekh kata Khalifah bingung kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memfatwakan seperti itu yang lain mengatakan bayar kafarah dia pula kau harus tetap melaksanakannya kata khalifah lalu ibadah apa itu kalau saya sholat hari ini di sana sudah ada orang sholat kalau saya puasa hari ini di sana sudah ada orang berpuasa kalau saya umpamanya sadaqah hari ini di sana ada orang sadok. ibadah yang mana yang tidak bisa kemudian sama waktunya dengan orang lain katanya apa namanya Syabdul Qadir Jailani kau harus berangkat ke Mekah kau umroh setelah kau umroh kamu harus menyempatkan untuk tawaf di saat manusia tidak ada yang tawaf di situ ya. akhirnya dia pun betul-betul umroh kemudian dia mendapatkan waktu di mana tidak ada satupun orang yang tawaf ah disitulah dia tawaf ya. kalau kemarin pas ya Ka'bah lagi kosong corona ya <laughs> gak ada orang tawaf gitu ya, ya. tapi yang jelas bahwa dari peristiwa ini terkenalah nama Syekh Abdul Qadir Jailani dari kasus ini terkenal nama Syekh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah taala Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Qadir Jailani banyak perkataan-perkataan mas beliau yang kita bisa petik dari untayan-untayan kata-kata mutiara beliau di antaranya beliau mengatakan tir ilal haqqi bijana hay alkitab was sunnah terbanglah kau kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian juga beliau mengatakan akhrijud dunya min qulubikum ila aidikum fa innaha la tadurrukum. Keluarkan dunia dari hati-hati kalian, letakkan di tangan-tangan kalian karena kalau itu yang kalian lakukan maka dunia tidak membahayakan diri kalian. Itulah zuhud namanya meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkan dari hati sebab kalau dunia lenyap hati tidak terganggu karena dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla itulah hakikat zuhud walaupun dia kaya selama kekayaan berada di tangan hatinya diserahkan kepada Allah walaupun harta harus hilang maka hati tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta kemudian beliau mengatakan la tadlimu ahad walau bisu idun don nikum, fa inna rabbakum layu yujawizu dhulma zalimin jangan kalian menzalimi siapapun walaupun dengan suudon. karena rob kalian tidak mungkin melewatkan kedoliman orang yang zalim orang zalim itu terbatas ya tidak mungkin kalau dia mendolimi kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan ke sesuai kehendaknya tidak karena kedoliman yang dia lakukan pun sudah dicatat di lauhil mahfud Bahkan dalam khutbahnya beliau mengatakan Ayuhan nas wahai manusia Ya ibn Adam wahai anak Adam isma syi'ta fid dunya fa innal mauta sayati Hiduplah kamu di dunia sesukamu karena kematian akan mendatangi kamu wa ahbib dunya mastata fa innaka satu fariqaha cintai dunia sekehendakmu karena dunia pasti akan meninggalkan kamu Wa amal ma mastata fa innallaha bi amalika sayuzik beramalah semampu kamu karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan dan banyak kisah-kisah yang menarik tetapi kalau kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini ikhwan dia seorang ulama Hambali ingat seorang ulama Hambali memang dia itu punya kelebihan kalau dia berceramah memang dia seorang orator orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani makanya kalau dia membuka majlis ilmu majlis taklim itu yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian sab'ina alfa rajulin sab'ina alfa talabatul ilmi 70 ribu para talabatul ilmi itu nomplak di masjidnya itu coba bayangkan sekali kajian tu. kalau di musim corona ya enggak ada yang ngaji ya kan walaupun tidak di musim corona siapa kecuali tablik akbar lah ya bukan kajian rutin kalau kajian rutin berapa orang aja kan itu ini setiap ngaji 70 ribu numplok di situ coba ingat kan ulama luar biasa ya, makanya kemudian terlahir para ulama dari dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan banyak para ulama sezaman dia mengambil akhlaknya, mengambil petuahnya dan dia pun melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang gulu ekstrim melampaui batas bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia bahkan ada yang sampai menuhankan naudzubillah ya sampai menuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani dia manusia dia ulama sama dengan ulama-ulama yang lainnya karyanya banyak terkadang orang-orang yang mengkutul, mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani dia sendiri tidak paham siapa Abdul Qadir Jailani bagaimana karya-karyanya bagaimana pengetahuannya bagaimana pendapat-pendapat dia seputar solat, seputar zakat, seputar puasa, muamalah kadang tidak paham ya. dia hanya terbawa cerita orang terkadang cerita hurufat-hurufat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau akhirnya mengkultuskan dan sampai menuhankan na'udzubillah ingat bahwa manusia tetaplah manusia kita hargai dia seorang ulama besar ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih sama dengan ulama-ulama yang lainnya ya dan kita mendoakan rahimahullah semoga Allah merahmati Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain dan kita tidak menafikan banyaknya karamah dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sekali lagi bahwa beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini kisahnya juga sangat menarik Insya Allah nanti kita akan kisahkan beliau dan beliau adalah salah satu guru juga dari Asy' Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. taala subhanaka bihamdika syadallah ila ila anta astaghfiruka wa Allahumma salam warahmatullahi wabarakatuh